экранда биз кутучанын трос аркылуу бийиктикке көтөрүлгөнүн көрөбүз эгерде куту бир калыпта кыймылдайт деп ойлосок анда тростун тартылуу күчү кутуга таасир этүүчү тартылуу күчүнө барабар болот анда тартылуу күчүнүн жумушу коробканын тартылуу күчү менен бийиктиктин көбөйтүндүсүнө барабар болот бул пайдалуу жумуш экинчи учурда кутуну жантык тегиздик боюнча көтөрөлү сүрөттө көрүнүп тургандай жиптин тартылуу күчү аз жана оордук күчү менен сүрүлүү күчүнүн суммасына барабар Ошонтип, тартылуу күчүнүн жумушу жиптин тартылуу күчү менен жантык тегиздиктин узундугунун көбөйтүндүсүнө барабар пайдалуу жумушта оордук күчү менен бийиктиктин көбөйтүндүсүнө барабар болот